Good morning, anche se direi... no, vabbè, cioè mattina, sono le 11.10 e questo è uno dei report fatto più presto in tutta la mia storia. Eh, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente, David Lynch, it's January 31, 2022 and it's a Monday it enables I think 53 54 Fahrenheit around 12 eh, Celsius and uh, eh, this means that uh, uh, sì è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo ma non con i picchi che abbiamo raggiunto due o tre giorni fa con addirittura 0 gradi durante la notte poi, come ripeto sempre, invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche, cioè, qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Uh, sì, il video sui pensieri eventualmente lo faccio separato da questo, ma non lo so perché non so se ho cose veramente da pensare, ma... Anyway, uh, see just see from the window absolutely like yesterday, today, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. Come vede, come vedete tutti, eh, totally cloudy, eh, e qui credo potrebbe andare anche verso la pioggia più tardi, ma, ma eh, vediamo, vedremo. It's a clear morning in, this sense, in questo senso, cioè è chiaro che, che potrebbe andare verso la pioggia in questa mattinata, verso il pomeriggio, ma vedremo. I think that this afternoon uh, eh, it'll be, go be, going up to sempre con questa temperatura, insomma, uh, tanto pomeriggio praticamente qui è tra un'ora, visto che tra, ah, tra un'ora al mezzogiorno si dice che è pomeriggio, comunque, inutile dire la frase cult che non penso le cose possano cambiare. Said this, so from the mythical window with the colored curtain, eh, bella con questa inquadratura ma comunque non, non totalmente bella, come sapete a causa del tempo, and its a green roller shooter. And finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day him, all the people who follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Faccio un saluto speciale a new intro, un nuovo iscritto di ieri, che ho notato ieri, Isaia Schmidt. Ciao Isaiah! spero ti possa piacere, insomma tutti i contenuti che propongo, non solo il meteo. Eh, sì, poi Giuseppe, ho letto di sfuggita la poesia che hai scritto, ma la rileggo meglio, poi ti faccio sapere in descrizione, nel commento, oppure nel video nel rapporto di domani, o nel video di pensieri di dopo, cosa, se lo faccio, diciamo che cosa ne penso. Ehm, eh, spero di sfuggita, già mi sembrava bella. So again, I greet the hymn all these people and everyone too sì mi raccomando il video sui pensieri appunto eventualmente separato da questo have a great day